Јас сум Мике Марковска, доаѓам од Кичево, студирам на физика. На овој проект се пријавив најмногу бидејќи се работи за граѓански активизам преку уметност, значи на еден креативен начин ние пренесуваме пораки преку нашите кампањи. Јас и мојата партнерка се одлучивме за темата младите и полицијата. Ние зборуваме за тоа дека младите и полицијата не треба да се да не се сакаат, дека треба всушност да работат заедно, да се работуваат. Наш, нашето лого е да се разбереме, работката е важна ние во нашата кампања ќе ги користиме стрипот, односно еден панел, последниот панел од стрипот ќе го внесеме на кампањата што ќе пренесуваме на ДИП. Ќе внесеме инфографик за за да пренесеме статистиката за тоа колку од младите се плашат или се чувствуваат непријатно околу полиција и ќе внесеме стикери, односно логото што го имаме, преку стикери ќе го пренесеме на ѕидови.